He honore, he kororia ki te Atua, he maungārongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Hanga e te Atua he nākau hau, ki roto, ki tēnā, ki tēnā o mātou. Whakatongia tau Wairua Tapu, hei awhina, hei tohutohu i a mātou, i ngā wā katoa, ake, ake ake. Amine. Ko Ngapuhi me Ngai Takoto na iwi i te taha o toku papa. Ko Nati Kahungunu ki Whakaki te iwi i te taha o toku mama. Ko Billie Jean Cassidy ahau. Tena ra koutou. Ko te kaiwhakahaere ahau o Te Puno Oranga. Te Puno Oranga is a kaupapa Māori organisation based in Christchurch, who work with whānau affected by the trauma of sexual violence. A kaupapa for today is wairuatanga. wairuatanga can be translated as being the synergy between the physical and the spiritual realms. So Mason Jury created the Te Whare Tapawha model, which believes in the holistic self. Te taha tinana, the physical body, te taha hinenaro, the intellect, te taha whānau, the family, and te taha wairua, the spirit. Wairua being the spirit, Wairua-tanga being spirituality. Therefore, when someone is sexually violated, raped or molested, it is not only the physical body that is affected, but also that of the mind, whānau and spirit. One way we can protect ourselves is through the practice of karakia. Karakia places a korowai protection around us and helps communicate to the atua, the gods, and our tupuna, the ancestors, across the dimensions. The Wairua or spiritual realm aims to support us not only by protecting us, but also by healing us. Me ara koe ki te ha o hine ahu Kia ora.